honorable muhammad kivuni sobzakuzase uh, medica nsoke njezeze abasiramu bonna abatuse ku lunaku lwa idi alaluha nembagaliza mukama katonda yabadde ensi ya bulijjo mm. kubanga bulijjo idi eno yesingako ah, evumbe eh, eh, eh, tuyita bakaija bano mm. ne bajja ne balya ku bintu eleero twadde tulina okukumira ebbali <laughs> era nolwekyo naye baswaba basobola tugiyitamu mungeri mm. yabulijjo tusabe mukama katonda akkiriza okusaba kwaffe kwonna atumalire n'ebyetaago byaffe naye tekisobola era butasinziira wano uh, olyala abantu abamawulire nisiba mpulire kuba journalist yatrainingibwa mu sukulu nga gyomanyi eh, eh, balina byebatakola <laughs> era nsiminye abantu medias ezisinga obungi sinia sinia editors nga bebakubira bakuba ku simu yanyangangamu hmm? bino bituwuliddemu nagana uganda bano wetuuse mm. nga sinia edita sijja mwogera bakube nitwogera nitwogeraga ne banange mm. uganda bano wetuuse ti mm. omuntu akeere nca tunaba wadenze wadde okwekoona akakongovule mm. <laughs> akagiri weekatwadde kufunfumu mm. sinabaddi ekoonako n'olinga abise nti awa ah, musajja ayinza n'okuba uh, agenze lailailala bikulu kubanga us era mbadde nyina okusaba ennyo mp mm, mm. eh. muwanga involved in motaxi waliwo abagise fato eh, embi nnyo naye mba mujjanja muka dispensary empigi ah, kakati uh, basobola okuleeta ebizibu sisita wange baalabye mm. afunye pressure ate mbadde n'okutyaozi maama wange akafiirwa omutabani kati nga bwomugamba nti nagwe yabadde naye kuidi naye agenze mosirakire naye osobola omuttirawo era kubadde kusaba kwange nyo nti tabuulira kositali nyokualiny okukoloboza zino ngandi bino banabiwulira naye sinayogera naye nsubira tabiwulidde era tibimutuuse mu matwago naye nja okutegeeza abantu nti nze sinakufunako kabenje konakona nakedde obedda ddi munyumiro benvuddeyo neŋenda ku zoom hmm. mpulirize palamenti nenabbanja kwa nasoma ekiwandiiko kino kimalamu amaanyi nega nti ekyo nja biwuliriza ku zoom oyo <laughs> nabiwuliriza ku zoom nabiraba nga tebirimu mulamwa ah, naye nga ah, ajoga hmm. ne gavumenti ya uganda ejoga bannayuganda ne paalamenti kubanga ekyo ekiwandiiko kyasomye tusobola nakukitwalira bakatale eh? mm. nokibasomera ne batavaawo kulekawo ngaokisoma neeba mumbala suuti ffe ebintu tulina tuli bawonaretulina okutula netukuwuliriza batusomekeza bugumiikirizaayagana tebikunyumirateekawo feesi muwa amaanyimuwamaanyi asigale ngaasoma nolwekyo mukwano gwange totuyisiza bulungi nnyo obutatulabawo otuwa ebintu bwe bityo naye tukirize awo mwatutuusa bwemututwala meddi njuzayuza abaana bangi mu mbeera eno abaatula ebigezo ne bayita era mbaagaliza ne tuzeemu abazadde amaanyi meddi waliwo panic eh? eri nnyo mubazadde bange bamusiba ttaayi mm-hmm. education nungi naye waliwo debeti egenda mu maaso getutagiyingiremu namaanyi kubagumya mm-hmm. kakati okugaa nti omwana ogenda omusasulira emiliyoni kikumi hmm. Eh, hmm. agenda mu sinia five hmm. oba bibiri eh, nti asomere mu ssomero obwala mu mbeera eno eh, ndowooza obunafu bwabakulembeze baffe balema okuwa eh, abantu omanyi trust yafatebesiga mm, mm, mm. gavumentigogenda wabaawo kati fe tubeereyo mugomea eggulire oliwulidde muki tikusibinti libadde ku programu yani nyasasa okuamba muganda ameyasa nemugaa owulidde ku cbs ntwalwa muntu aperezaakanemugana naawe nakamukubireko namukube nga tyamukubire omusajja mulamu alina waka kakati eh, kikuprogramu ani yabadde yaddenti medi medi andi batukoga nti mm, aba medi katulinde yani eh, eh, no medi bifune ku programu ya medi hmm. akatulinde ah, babinafuluma mawulire ngaomanya medi awo bantu batandisa okukolaki oba buwudde kuprogramu katulabe aba mumawulire ku program ya medical babyogeredde ekyo kimala ekyo trust mm, kati government zaffe za Africa naddala ya wano eyina obuzibu bwa trust okubanga abantu bagisaamu obwesige ng'oli alinda naga nti lyebyonna nga biganyika ninde ekya gavumenti mm. naye kati abantu gavumenti beyogeranga nti e-, e-, e-, gavumenti emaze okwogera <laughs> kakinava emengo emengo tegeza nti gwesiga eriryo terikyavaku nsulo yamazzi ganywebwa bamala kugateka mu testi ndala naga nti aga amazzi katugakole ki tituganywa kati gavumenti yaffe obaolyao nereta eddagala kakati mu nsi endala nobody would settle teri government yandibadde yebakana tulo mm. nga tenakakasa bannauganda kyadagala nti lyali lyamazzi nenga bebatayo wero dimu eh, omu bwati asitukiramu bakyea you endangering millions of people they don't matter nolwekyo gavumenti yaffekyesinza okuba nakyo nti abantu bagina mubuki bwesige kati ku nsonga ngene education hmm. compound set mu mbeera eri eryanisate gyotasobola kusako buli omu n'ateebeza ti kinagwa ddi bandibadde balina enkondo sedduga eyo beesigama yandibadde gavumenti kyekola ki kyeyogera katulabe puroguramu ya gavumenti eri abaana baffe ne bagenda okuwulira nga ate owakulira mu education mm. Eh? Mm. omukungu yeyasoose okutwala omwana we mm. naga eh, oli alimu balya bali omwana woli bwolugambo lutambula ti olugu twatulubira nekucajega ku whatsapp gwe twalina nti anze nagenze ndi tanzania nsoma mm, mm. ngaate oyo akulira ebyenjigiriza mm. wategedde nabali baterebuse so at the end of the day buli lwemukola ekintu nga mwabakulembeze temuki notunga ekooti nga gwomukulembeze hmm. tosobola okusejambala togendayo tolwalirayo teri wona omuga okkiriza gwe novangaolinkwengati mm, amalwaliragosigesiga kubanga bentwalayo abantu eh, bange eh. Eh, bayinza okufunirayo obuzibu ani anatwalayo nze nomusindika ngendeyo so at the end of the day newobekyo ngaokimanyi mm. by the way kuba presidentoogera ngaokimanyi nti awo ah, media awo ninawo obuzibu omanyi omusajja bamita john mcain mm. yagamba gwe yali esimbi nayaga no mm. if youa president don't set it like that oba yaga kuba president waggwanga wadde kyogera nange kyenjagala okwogera nekyo bakyogera bwe batyo medibe nzija wano nimanyi bingi nyo naye wadde ate decomposition naye sinza kujjano njogera ebintu bimala mu ggwanga lino maanyi kubanga njagala ndisange nga lissa twetwagala president addako alisange nga eggwanga likola ki lissa so sinza kujja wano nenjaga njiabano abaana nti temugema temukola biki sisobola nebemba nga manyi bayinza obakuba amazzi tekiri mu interest yange kujja hmm. wano kubanga enkyanze benafuuka mu gavumenti njakuba n'olugendo lunene nnyo okuzzaawo gavumenti okugisaamu obuki obwesige nolwekyo kubyenjigiriza ebottom line eriemu one nawadde eninga nti mm, bino e- bino e- bubonero baabukuttemu so abantu betalikoga nti mwakuttemu mm. muba n'obuzibu mm. mwagadde okulekawo nolwekyo gavumenti yaffe ekole ekisoboka kyonna okulaba nga eani nga trust you an it mm. obwesigemedi obubwo ewaka nebudayo saawa ssatu oba ttaano ez'ekiro hajjati oli mukwano gwange amanya nti media abadde akola nebwobadde onyumyamu nekiwuvuaga nti abadde anyumya naye wetugaga nti leta mm, akatambalako ndabeko hmm. nekya kino ngaomanya nti olina eh, obuki obuzibu nolwekyo gavumenti yaffe bino bottomline byonna kaija byabadde agala bwe wataabe trust bantu kuzzaamu bwesige mu gavumenti naye gavumenti kyekoze kyegavumenti webaga nti bane eh. mugumiikirize eh. bamanyi nti nabo bagumiikirizaolwokikoze eh, ku lwa bulungi, e, kulwa bulungi mm. bwaki bweggwanga bino byonna tujja kujano tunonye hmm. emboozi twogere ku byeducation nga bebigwa hmm. question eri nti nti ate gavumenti baba bagijjamu obwesige osobola obuzaawo so kati gavumenti twanga conclusion nti yala ya losing a trust mm, obwesigwa obwesigwa obwesigwa osobola obuzaawo bwoba tosobola buzaawo gwoba okyakola kikubukulembeze Hmm? Eh, eh, kabanda netajja esiga olugira nga bekweka munze mpagira museveni hmm. eh. aroma nabooli abankweka babagamba nze mpagira museveni hmm. siri wenaremu tosobola kuba mukiswanga toli nkuyege otate otya nobeera mukiswa <laughs> mukwano gwange aliwano abo bonna liyalite mu mutima gwabwe emmeme n'omubiri byebyogera birala bibamanyi birala nebibagala okwatula biki kubirala so at the end of the day hmm. nabo benyini bamanyi nti ekibagaa nti vendiwa museveni ate bo balowooza ti museveni abantu bamwesiga wepi kubanga gwe obadde ne gavumenti myaka asatu bayinza kubanga yo bagijjamu ti obwesige nga gubakyabukutaddemu its not even about museveni kuba museveni muntu olaba bebambisa olwaleero hmm. ebasobola okubika omuntu yenna mu ggwanga lino naawe medi nange nga mungu wageze ate mm. okugera abasiraamu tukukkiriza maki nangu ate ku munaana netukuteekayo obubiira nga ffe mm. kati ku mm. <laughs> olwagize mwandibadde munteekayo era bwe mushuka omunaaga gati bano boogera nnyo twaze kuziika munaana twagenda okuziika mukyala wa haji kyanjo eh. kati imamu kasozi yali emusi eh. nagane obudde butuli <laughs> eh, olwagira haji kyanjo nagaba nange hmm. aboogera bebatugumyako ebigambo byeboogera netusigazeeka balekee babiri boogereyo tubera okuziika <laughs> nagati abange obudde naye nga bogera obudde tuziika mukyala kyanjo ngatabade kukwano gwe nerinya liba lyakyuse tebakyakwita medi ate bagati abadde medi maiti mulambo mugenzi omufu yaba mulamu bagamba maiti etuse omulambo banetumukukwate bulungi point jetubade tukola nti government efune trust trust yeyo ejja kukola buli kimu beba yagwa omanyi gavument e, engunjufu zejja nembuyinzabalekulira nono nekyokulekulira oja butalekulirekyokulakulira gavumenti ekisisaawo gavumenti yebungereza teyina semateekaokeine ebisanja naye gavument prime minister bafunamu enkenyera mm. tyalabika abantu bakyayina tebakyamuyinamu mm. bwesige addayo nateekawo eh. ekiseera ekyo afuge abantu mm. nga bamukakasa bwoba tebakyakukakasa ngaowetekoona mala olutwali eri mukapeeni omukazi omu nanvumira kala nnnnnyabonvumira bwere tugenda kulonda lwakubiri tfumagwekunga obungi balemekumpagwekunga abasinga obungi baleme kumpa hmm. tojja kundabako hmm. kati kuja nonvuma obavumira bwerere nolwekyo lukazi natunaganye maama wange nonya lange businga bungi akakoo nakafiiridwa dda era nzikiriza naye tonvuma naye kyoba okola ate nkukkiriza mu demokrasi kunga abasinga obungi eh? bagwene nekyogamba nze tujja kundabako ngaomubaka wamwe kakati aliwa eh, basaani kwesesetula otekawo akalungu ah, otekawo akalulu ngaotegedde nti katikani akaluka entekawo ngenda kwekizitinga Eh, neba nebyaffe byobululu mhm. esibi eh, ebitwala abakulembeze kompulugenoyinza okusigala nga okyakola nga md olwomuntu omuyitako ah, taseka programu zaye tataseka produse taseka era olugano gamba omuntu omugezi gasenca ogamba haja tumanyi sigenda kudda sajja babanka bazibe kakati otegera nti abakama abo naffe abakulembezenada ku simu alex bakubira nagamba tofaayo hmm. takusabiriho nomwange nakutya nabanja ne omubuzi wapolisi baganye abantkuwa abantu emmere e sobolakibaamuza kusasanyiza ekirwadde kya covid endala ebintu kulekyonako kyona eh, ekusookera eh, eh, ddala medi amanyi naseeka wange nkamubuuza because on average bwoba osala zuhiye waka ofunayo abantu ngaabebyababaawo okuba hmm. ku kyalo asatu nemwanaye kati nkole ntya sanjagadde bantu kukuŋŋaana gwe batyo nga tusale ntaawa naye ntya aleete niya genda olamuze nti hmm. bakubuulira esente zegula oleete niya mu sente zennyini hmm. ozigabe nga zohiya kubuzibu gavumenti bwe yakoze yagenze neyashuminga nti mukyalo wa bodaboda eh, yasigala akola oba avuga wa takisi owomukyalo hmm. yasigala akola fasogo owa boda womukyalo avuga ava kampala hmm. avuga ava kutambula hmm. obuduuka bwomubyalo ababugulako babigere oli atambula n'agenda wali n'agula ebintu kyovamu buli katundu mulimu akaki akadawuka kati tewaliyo ate mu bwavu batunonyo abakyagula ebintu ebyetaaga booda okutwala ekitereke mendivakubene abekampala bagenda n'agula ebiwere e nakasero mukyalo abantu baavu batono nnyo kubanga emitwalo kumi gireeta kiro z'enyama ziringa mukaaga musanvu ezowetaaga zipangisiza wa booda ngaotambula wali okuzikwatakubaawa notambula nogenda medi olwaliro bweoyingira edduuka n'emitwalo kumi gyanabbanja sente byonoogula tewetaaga ebyemitwalo ekumi nofuluma nokolaki nogenda okujako ngaoguza ebuwunga bwokka kakati abantu oba nobagamba nti tobawe temugaba mmere hmm. tyaba nti temugaba mmere kwesyoni eri nti lwaki bagaba bulijjo bagaba bwoba togabye bwoddamu nti lwaki bagaba waliwo obwetaavu ngaomanya nze mbadde n'abantu bewange eyo waliwo omuvubuka omu omanye abantu batiisatiisa nnyo naddala bannabyabufuzi wa booda hmm. yankubira ndi ku stage ali ku stage natadde mulawudi kirabidde waali waliwo bakigatto bange ŋamba mm. kati wano tetulidde emmere tetukoze ekinaffe enjala etutta neŋamba mm, mm. kati siina ssente naye benaafuna omusaala nja baleetera ki benaafuna omusaala nja tunulamu oba mmwe musinga obwetaavu kubanga abantu bangi eh, waliwo wabooda wakyatist wazze ku stage olinawo golinda naye waliwo oli wakatale k'omubuulo bwebaggala yenga eh, talina jjajjawe yaviira ddala ewaka eh. kati gweoyagala gwe gwe mbansoza kubanga gwe owekuŋanyako ne ku stage awo notekawo social pressure ne waliwo oli nega nja kukikola ako assessment ndabe mwana onaatekayo akatambi ngaloza nga ninda biteeka ku social media hmm. actually nze nakatambuza bweyakateekayo nze nakakwata nenkasa mu gurupu eziwera zikatambuze hmm. because at the end of the day muteekwa okumanya nti abantu bano abagamba nti emmereji eri balina obwetaavu ate obwetaavu gwekyoga nti tojja kubawa tebuvaawo kati gavumenti okwekangabiriza negamba nti abantu tebagaba gwe kitegeeza teekawo engeri gyokola ki gyogaba yokanti kuliete vacuum nolwekyo nze ndabanga ebyo nabbanja enyini alina constituency mu kampeeni ezasooka ziri food distribution baminisita be basooka okutwala emmere mu byalo gigaba era ojjukira nga aruna kasolo mm. hmm, n'omulala nga bakutta emmere ne bagitwala mu bantu bweobeera ngaoli mulonze ngaabantu bakulonze kati nze waffe abaddeyo ekizibu tulina mbyolensi emu ebutambala nkuwira decision omukulembeze zolina otekinga tulina ambulance eki eddwaliro lirina emmotoka eki ebadde etambuza abasawo ebadde etambuza eddagala kati nga batyo gitambulizaamu aba covid olwa obwetaavu obuli mu byalo mulina emmotoka emu yetambuza ate abajjanjaba aba covid watwala doozi ezigema bina mm. bonna kyebabagema kati questioning eriwo dokita alina okusala wakulira eddwaliro hmm. agitambulizemu aba covid ateke naba mubuzibu hmm. oba asigale nga tisa abasawo bo batambula yena hmm. ekizibu kyebalese ngaomuntu owa bulijjo bebaga nti omulwaddewo nti taata walwadde covid ate gweolina omwevugira kakitegeeza naawe ngaolwala boddeeka nga naawe olwazaabaki nolwekyo musosaate ekyo mu ttale olwa covid ekyabadde kiri very agent kubafunira motoka ya ambulance ensi yakubiri nga tunakola birala byonna ngekyonakyogeramu nedogeranga nti obukizibu kati kyetulina scientifical tetusobola kutransportinga mulwadde waki ekyo atwine gayagala omukubire kiye ajja buli kiseera hmm? omutukole ki otambuze abantu be kati ebyomubyalo nze ngaomukulembeze unespecific need naye atwino ne minisita baragamba okugenda ogula emotoka zobujanjabi bagula pikapbagula pikapu mm, pikapu tetambuza muki mulwadde kakati gavumenti bweoba ogamba nti ababaka tebagaba mmere kale bonna nabo bajeyambiula ensi zaabwe gwe gavumenti oba transporti nga abalwadde bkati zonna eziri mu byalo mm. ezisinga zababaka zabakulembezeza obwanakyewa bonna baveemu so kiki ogamba kyetutakola yes teri muntu agenda kukola risiki agende nga agaba mmere ate akisansanye n'obulwadde very simple nze nsobera gavumenti yandikozeewo mu kino ekyoga nti ababaka tebagaba abakulembeze tebagaba genda obubawe teke mm, bere waba radisi baba bataddeyo bali ayo mu byalo mm. bekangabiriza n'ebimotoka bipya bagambyegamba baradisibo bagambye jemmere eh, bagitwale ku disitulikiti yes kati nosi kutwala bwebagabira kati gwe bagamba nti otwale ku disitulikiti eyange eyange eh, eh, eyobutambala aa ah, ah, eyange nze gyenyina gyolina kati nze abajja okunsaba mbasindike ku disitulikiti dokitoluka kungulu natugamba mm. naga nti emmere ejja kuvundirayo <laughs> temere eyinza okuvundirayo eyinza okulundirayo kati ebyo byona gavumenti ngaeyagala okubijjawo eteeka emmere mm. eh, emmere etambule mu byalo era teyajja kuwa nga gavumenti ewadde kati eh, gavumenti enebeba simpo beba terina byakuwa beba terina byeyebegaba ekyokubiekiteeke ku disitulikiti egala abantu mugendeeyo waba rdc waba yasirikale bagende bagaba emmere bweba togiwaddeeyo amateeka gavumenti emunjufu kyeyandibadde ekola kwe kubuulira bano abalinawo abasobola okuyamba ku bantu tibemuba mugaba mugabe bwemuti kikyenandisuubidde hmm. mm. nti emphasis should have been omanyi bantu balina olutalo ku buveera ng'abantu balowooza nti olutalo lw'obuveera lwakubuwera mm. olutalo lw'okuveera kwali kusomesa abantu nkozesa yakaki yakaveera kwali nga tekinologi atuuse kati olwa tuyinza kugjawo social media <laughs> oba kiki no olina kulongoosa nkozesa yaki ya social media so sikugijjawo so gavumenti yandisitadde maanyi mangi nnyo n'obulango bungi balina bilioni munaana ez'obulango bandibadde bakuga obulango obungi nga bayigiriza bilioni munana nga bayigiriza bagenda okugaba nti emmere bane bemuba mugigaba mugigabe bwe muti hmm. bino wammanga mubikole ki mubikole nelwekyo <laughs> eh, eh, eh, gavumenti betugamba gavumenti betugamba olwaleero tikyeyagala okukola kuwera kugoba ki hmm. mmere no emphasis giteeke ku kusomesa abagenda okugaba nebenabawa nti bannage mweyise mutya bwemuti simple sirowoozaawo nsonga ndala nnyo gavumenti enina eyo eyabavubi ekyo kyesobola kubanga gye baatuwa hmm. kati bwemwebawa gavumenti eyabavubi mumukirize nti abavubi be batyo batambuza ebiki mm-hmm. ebintu byabwe ensonga kwetwatandikidde omulamu ogujuku omulamu ogujukira mm-hmm. katkatansoke mm-hmm. malirize ensonga yemmere kubanga mukama wange ajogeddeko bulungi tekiyina actually kiri nti omuntu gwomugjaku omulimu gwalina okukola omuntu gwomanyi nti nobuno gwe mulimu gwalina okukola olina ogumugjako nga gavumenti olina okubanga ogutondeddewo ekirala kyagenda okujja mu sente gavumenti okeera obukezi neggala abantu neteeka abantu ku muggalo kuolwo lweyali alina okumanya nti abantu bano abali ku muggalo badde balina okubanga balina emirimo gye bakola era balina we babadde bajja okyokulya tebakola lwakuba bagala bwagazigenda kukola amin kugenda kwejalabya bakola kubanga bagala okujjuza e, e, e, embuto zaabwe bagala okulabirira famire zaabwe bagala okukolerera abantu baabwe ensonga lwaki bajja okukola kati ekyo bwekijjawo bajjeeko ebisoboka ebyokwejalabya naye balekera omuwaatwa gwokuba nti basobola okulya omuntu osobola kuba nga omugjeko omulimu naye ati notamulekerawo muwaatwa gwakulya noleeta puroguramu enungi nogaa nti kale ŋenda kwaka abali abawejjere nnyo naye mu kampala muno mukulu medi bantu batono nnyo abakyasobola okubeera ne sente ezisobola obatwala ye ne famire ye enaku ana mu bbiri nga takola ki nga takola bantu batono nnyo enaku ana mu bbiri ogaddewo bizinensi ye takola naye nga nsobola okwebezaawo ne famire ye obulamu nebugenda mumaaso just kulya kokka kulya kulwala renti eki abantu abo tebaliwo so omuntu avaayo nagamba ti aa banaye kankwatire kati bana baliobi olinze emmere baginone mu maka ge kubanga abantu basulamu ogwotaka nebagamba naye gundi wetulaba emotoka zibazikkirira abaana be baba bagula emmere oba tugende olinze baje ku geeti oyagala bakole batya so bunvunanyizibwa bwa gavumenti bwoba ojjeewo omuwaatu omuntu waafuna ekyokulya okumuteerawo ekyokulya era buvunanyizibwa bwaffe ng'abantu neddiini etulambika bulungi naako obuntu nti olina okugabana nemunno nti obeera olina kyolina notosobola kwetta ku muntu nga ye talina kyalinde tosobola kubanga ngewaffe ndye wakiso ababooda obasanga ono obayitako buyisi oba oli ekyanamukaka obayitako buyisi nga tokimanyi bali bubi ekizibu mpozi nakyera ekidda nti ate wojja n'obayamba abatafunye ate nabo bafuuka kizibu oba kyegala kyendegeeza mm. bafuuka kizibu erigwe nebalowooza ososola ngaate technicaly gewabadde olinawo akatono tuwasobodde okukolaki okugaba obadde oinawo tugabe nga wano wetwali tugaba nti ofunyewo miliyoni mwenda nti abanaayi oramomwanga agamba hmm. nti gavumenti okugana abantu okugaba emmere yo ebawe olomukisa gwe tulina eh. minisita wa kampala kyofa mwaihonalebo kyofa kabuye ali ku taskforce ali ku taskforce ye sabasokabuzekabuza minisita buzekabuza